Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? Ah, pues mira, estás tomando, veo que estás tomando leche. Muy sano, muy sano. Buen aporte de calcio, minerales, estupendo. Bueno, me voy a seguir haciendo las actividades para los niños. Hasta luego.